әйтеке достар олқышлар остынан қоршы олығыз орыш майы квн командасы әйдә ярым финалны біздің біліп башла апай жырлар жырлайбыз керек болса Stars. Ярым финал бүтін командалар финалға өтерге теле әлі ярый теге хәл наф-наф келмәді Мен мұнда. Өзің сен жирный ауыл таза болырға тиіс ул яме. Так, сіз мұнда тоғышланасыз деп естіптім мен әйбі. Сіз қазір мұнда тоғышлансаңыз, мен сізді бүтінігізді урамға шығарып жіберәшәкмін. Тұп, тұп, тұп, тұр. Сіз мені урам белән куркытырга җыендыңмы Мин үстем урамда Подъезд миңа белем бирде Лифт күтәрде мине Лифт төшерде мине Лифт күтәрде мине Лифт төшерде мине Лифт күтәрде мине Лифт төшерде мине Ярый достар, әйдәгіз. Арыш майы КВН командасы башлыйбыз. Әйдәгез әле қарап кетейік подъездда болған хәл. Міне тағы исіріп қойды енді мен ха бір әйбәт сөз де ете алмай ол, ә? Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. әле қарап кетейік үрдәкләрнең физкультура дәресе. Бер Ике Бер Ике А хәзер кешеләр сыман Ого Ничексең бу Охты шыйыштырган шақта жырларны тыңларға яратабыз әйдәгез әле қарап кетейік әни дөрес жырны сайламады келсін келсін үзеңе кел ярам әни не булды синең белән улы менә әтиеңне искә төшердем Ул бит күрше бүлмәдә утыра, әни, син нәрсә инде? Анда ирем утыра, ә мин әтиеңне Қазандағы Толай тұрақта болған хәл. Есімізі Зүлфия апа, мен Гүлназға. Так, тоқта! Сен кірмейсің. Ну, біз бит біз Мен аны яратта. Тілесен нәрсе мен сөйле отырмайлы мұнда. Мен сен айттым бит кірмейсің. Сені біле тұңғыштырдым. Сау ғыз Зүлфия апа. Пока, Марат. Мына хә кір. Рахмет. Тоқталы! Миңа не көңілләрім сәл қарап кетейік физрук музыка оқытушысына көз салды мен өзімді иә мәскүрәйда мен көз алдығызға Егетін армиядан күткен көз аңа сюрприз ясарға маташқан. Матырым, бұл сиңа. Райнур, тимді нешейсің? Сен бет подводный лодкада қызмет етесің алмира матура камераны қиған тура айтып қоя әлі ақырда нәрсе айтасы келеді міне сен әйда айт әлі соңғы сөздеріңді мен жоқ сен а мен әйе әйе амен арышмая квн командасы рахмат достар яны көтере бізді яны тұздырамыз деп Әтияни танышығыз бұл Илдар. Біз аның білән үйленішірге Ей, жігіті екен еш. different